Five, four, three, two, one. seven, six, five, four, three, two, one. eight, seven, six, five, four, three, two, one. Filho do Mano, obrigado. acaba se tem engrenagem de ouro. De ouro. <laughs> tá olhando. <laughs> Tô perguntando. Três zumbis. Três Mano, eu não sei. Ah, ele também tem. Acabou com a minha alegria. Mission success! Ten, nine, eight, seven, trocar de arma. Porque essa é arma aqui é boa. Okay. <laughs> seven, six, five, four, three, two, one.